ел газетінің 6 сәуірдегі саны президент қасым жомарт тоқаев қазақстанның халық жазушысы қабдеш жұмаділовтің отбасы мен туыстарына көңіл айтқаны туралы ақпаратпен басталып кезекті тағайындаулармен жарық көрді елімізде ай санап бағасы қымбаттайды жыл санап инфляция өседі жылт еткен жаңалыққа бола баспана бағасы қымбаттайды қысқасы өсім мол солардың қатарын электр энергиясының жылдық тарифы толықтырып отырады көптің көкейінде жүрген сауалды газет тілшісі абай мағамбеттің тарифті өсіру тапшылықтың алдын ала ма мақаласынан оқи аласыздар орал қаласына жан беріп тұрған су жылу және кәріз желілерінің жалпы ұзындығы 1000 шақырымнан асып жығылады екен ақсай қаласының өзінде 57 шақырым жылу 174 шақырым су 52 шақырым кәріз желісі бар. Осы тамырдың бір түсі жарылар болса, жүздеген мыңдаған тұрғын жапа шегеді. Бұл тұралы қаланың қан тамырлары жарылмасын мақаласынан таныса аласыздар. Сонымен бірге газеттің ұлы қолыс бетінен биыл 175 жыл толған. Дала Гомер атанған жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың зерделі ғұмыры сөз болды. 2021 жылдың 5 сәуірінен бастап Егемен Қазақстан газетінің КДФ нұсқасы ақылы негізге ауысқанын хабарлаймыз. PDF нұсқаға жазылудың бір айлық бағасы 300 теңге, ал бір жылға 3000 теңгені құрайды. Жаңалықтар мен сусындап ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Егемен Қазақстанның 6 сәуірдегі саны немесе Егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер.